Teil 1. Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel Hier ist die orthopädische Praxis Dr. Danzer. Frau Basatan, Ihr Rezept ist jetzt fertig. Sie können es bei uns abholen. Da unsere Praxis wegen Weihnachten ab Montag zwei Wochen geschlossen ist, möchte ich Sie bitten, Ihr Rezept in dieser Woche abzuholen. Bitte kommen Sie persönlich noch in dieser Woche. Wir können das Rezept leider nicht per Post schicken. Sie erreichen uns Montag bis Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und von 16 bis 19 Uhr. Aufgabe 1 Ab sofort sind die Möbel in unserem Schnäppchenmarkt noch einmal reduziert. Kaufen Sie heute einzelne Möbel zu reduzierten Preisen. Achtung, eine wichtige Durchsage. Der Fahrer des Wagens mit dem amtlichen Kennzeichen HHST 35 soll sofort zu seinem Fahrzeug kommen. Ich wiederhole, der Fahrer des Wagens HH für Hamburg ST35 soll umgehend zu seinem Fahrzeug im Parkhaus kommen. Aufgabe 2 Auf Gleis 2 fährt ein die S1 nach Böblingen. Bitte zurückbleiben. Die S1 nach Böblingen fährt ein. Bitte beachten Sie, wegen des Streiks fahren heute ab 12 Uhr keine S- und U-Bahnen des Verkehrsverbundes Stuttgart. Bitte benutzen Sie die Busse der privaten Busunternehmen und die Bahnen der Deutschen Bahn. Ich wiederhole, ab 12 Uhr fahren im gesamten Liniennetz keine S-Bahnen und keine U-Bahnen der VVS. Aufgabe 3 Hallo, Frau Scharif. Hier ist Ihr Nachbar, Herr Kaufmann. Ich habe eine Bitte. Heute liefert die Firma Brun um 14 Uhr meine neue Waschmaschine. Leider muss ich bis 16 Uhr arbeiten. Ich kann also nicht am Nachmittag kommen. Können Sie die Lieferung annehmen? Sie sind doch heute zu Hause. Die Männer der Firma Braun bringen die Waschmaschine dann direkt in den Waschraum. Aufgabe 4 Guten Tag, Herr Sohmann. Hier spricht Frau Schneider von der Volkshochschule. Sie haben sich für den Abendkurs Deutsch Niveau B1 angemeldet. Der Kurs beginnt wie geplant am Montag um 19 Uhr. Sie haben sich auch für die Prüfungsvorbereitung zum DTZ angemeldet. Der Kurs ist leider schon ausgebucht. Sie können aber am Intensivkurs am kommenden Samstag teilnehmen. Dort gibt es noch freie Plätze. Bitte rufen Sie uns doch an, damit wir wissen, ob Sie an dem Intensivkurs teilnehmen. Vielen Dank. Ende von Teil 1. Hörverstehen Teil 2. Sie hören fünf Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Aufgabe 5Das waren die Verkehrshinweise. Nun noch ein Hinweis für die Besucher des Weihnachtsmarktes in Neustadt. Alle Parkplätze im Zentrum sind belegt. Bitte fahren Sie nicht mit dem Auto in die Innenstadt. Nehmen Sie den Bus oder die S-Bahn. Es gibt auch einen Shuttle in die Innenstadt. Wenn Sie jetzt zu Hause starten, fahren Sie bitte nicht mehr mit dem Wagen ins Zentrum. Alle Parkplätze und Parkhäuser sind belegt. Aufgabe 6 Wir unterbrechen kurz unser Programm wegen einer Warnung. Autobahn A9 auf Höhe der Raststätte Nürnberg-Feucht West befinden sich Fußgänger auf der Fahrbahn. Fahren Sie langsam und überholen Sie nicht. Achtung! Fußgänger auf der A9 in der Nähe der Raststätte Nürnberg-Feucht West. Wir melden uns, wenn die Gefahr vorüber ist. Aufgabe 7 Seit heute können unsere Hörer wieder etwas bei uns gewinnen. Immer wenn sie diesen Ton hören, rufen sie schnell bei uns an. Sie können jede Stunde eines unserer roten radiofon t shirts gewinnen. Also aufgepasst. Ab sofort hören Sie jede Stunde unsere Polizeisirene. Wer zuerst bei uns anruft, erhält das tolle radiofon t shirt als Geschenk. Aufgabe 8 Jetzt hören Sie den Tipp des Tages von unserer Hörerin Sabine Heidmann. Sie weiß, wie sehr schmutzige Wäsche wieder sauber wird. Geben Sie in das Waschwasser einfach drei Esslöffel Salz. Das löst die Flecken und den Schmutz. So einfach ist das. Nehmen Sie Salz anstatt der teuren Flecklöser und schon ist Ihre Wäsche wieder sauber. Danke, Frau Heidmann, für diesen Tipp. Und nun weiter in unserem Nachmittagsprogramm. Aufgabe 9 Und jetzt noch unsere Programmtipps für heute, Freitag, den 16. Mai. Radio Topton präsentiert Ihnen um 18 Uhr das Hörspiel Die neuen Leiden des Jung W. von Ulrich Plenzdorf. Von 19 bis 20.30 Uhr spielen wir die schönsten Kompositionen von Mozart. Im Anschluss diskutieren wir mit Experten zum Thema Rente schon mit 63 Jahren. Ab 22 Uhr übertragen wir die Oper Nabucco von Giuseppe Verdi direkt aus dem Opernhaus in Mailand. Ende von Teil 2 Hörverstehen Teil 3 Sie hören vier Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist. Und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Hören Sie erst ein Beispiel. Beispiel Morgen. Ich sollte mein Auto um 8 Uhr zur Reparatur bringen. Weinert ist mein Name. Guten Morgen, Frau Weinert. Ja, richtig. Ihr Auto braucht einen Ölwechsel und wir sollen die Bremsen erneuern. Das ist richtig. Könnten Sie bitte auch nach dem Licht sehen? Ich glaube, das Vorderlicht ist kaputt. Das machen wir. Sonst noch etwas. Nein, das ist alles. Wann kann ich das Auto dann wieder abholen? So ab 14 Uhr ist der Wagen fertig. Sollen wir Sie dann anrufen? Ja, bitte, das wäre nett. Sie erreichen mich unter 0172 637 700142. Das habe ich notiert. Bis heute Nachmittag. Ja, bis heute Nachmittag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aufgabe 10 und Aufgabe 11. Ja, bitte? Ich möchte heute noch nach Köln fahren. Mit dem ICE oder dem Regionalexpress? Was ist denn schneller? Der ICE fährt um 11.03 Uhr ab, also in 25 Minuten. Dann sind Sie um 13.25 Uhr in Köln Hauptbahnhof. Muss ich nicht umsteigen? Nein, der ICE fährt direkt nach Köln. Dann nehme ich den ICE. Was kostet denn der Fahrschein? Einfache Fahrt 89 Euro, Hin- und Rückfahrt 178 Euro. Oh, das ist aber teuer. Der Regionalexpress kostet nur 39 Euro je Fahrt. Sie sind aber von 11.25 Uhr bis 17.03 Uhr unterwegs. Ach du liebe Zeit, dann nehme ich doch lieber den ICE. Einfache Fahrt bitte. Gut, also einmal nach Köln mit dem ICE. Das macht 89 Euro. Zahlen Sie bar? Nein, mit der IC-Karte. E Gut, dann bestätigen Sie bitte den Betrag und geben Ihre Geheimnummer ein. Vielen Dank. Und hier ist Ihr Fahrschein. Gute Reise. Danke und Ihnen einen schönen Tag. Aufgabe 12 und Aufgabe 13 Herr Möllermann, schön, dass ich Sie treffe. Ich habe nämlich eine Bitte. Könnten Sie am Samstag ausnahmsweise arbeiten? Oh, das passt mir gar nicht. Meine Frau hat am Sonntag Geburtstag. Da wollten wir samstags noch einkaufen. Könnten Sie nicht wenigstens bis 12 Uhr arbeiten? Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar. Frau Tilch ist nämlich krank geworden und Herr Kertscher kann erst um 12 Uhr arbeiten. Also gut, ausnahmsweise komme ich am Samstag. Ohne mich geht es eben nicht. <laughs> Da haben Sie recht, Herr Möllemann. Ohne Sie geht in unserem Hotel gar nichts. Vielen Dank. Keine Ursache. Ich denke, das versteht meine Frau. Dann gehen wir eben nachmittags erst einkaufen. Das ist nett. Bis dann. Bis dann. Aufgabe 14 und Aufgabe 15. Mama, kann ich heute Nachmittag zu Lisa gehen? Also, Mathilda, erst musst du deine Hausaufgaben machen und danach kannst du zu ihr gehen. Wie schön. Wir wollen nämlich zusammen ins Schwimmbad gehen. Was? Ins Schwimmbad? Das ist doch viel zu kalt. Das erlaube ich dir nicht. Du kannst bei Lisa spielen, aber das Schwimmbad ist verboten. Bitte, Mama. Alle dürfen heute ins Schwimmbad, nur ich nicht. Du darfst es mir nicht verbieten. Es bleibt dabei. Kein Schwimmbad. Schluss. Ihr könnt spielen oder ins Kino gehen. Dann rufe ich Lisa schnell an und frage sie, ob sie mit mir heute ins Kino geht. Also gut, ich kann euch um 18 Uhr direkt am Kino abholen und Lisa nach Hause fahren. Danke, Mama, du bist die Beste. Aufgabe 16 und Aufgabe 17 Frau Wang, schön, dass Sie heute Zeit für unser Gespräch haben. Es geht ja um Ihre Tochter Yamin. Guten Tag, ich bin gern gekommen. Wie macht sich meine Tochter denn im Kindergarten? Also, wir sind alle ganz erstaunt. Yamin ist ja erst sechs Monate bei uns, aber sie hat sich sehr schnell an alles gewöhnt. Sie spricht schon so gut Deutsch wie die anderen Kinder und sie macht bei allen Spielen mit. Sie ist offen und freundlich. Das freut mich. Sie geht auch wirklich gerne in den Kindergarten. Besonders gern spielt sie mit Lea und Anne, das sind schon ihre Freundinnen. Sie waren sogar bei uns zum Spielen und Yamin war bei ihnen auch schon zu Besuch. Das ist schön. Also, ihre sozialen Kontakte sind sehr gut. Sie spricht gut Deutsch und kennt sogar schon die Buchstaben und Zahlen. Üben Sie schon mit ihr? Nein, aber Yamin möchte so gern lesen und schreiben wie ihr großer Bruder. Sie übt ganz allein. Ich mache gar nichts. Tja, wenn das so weitergeht, dann kann sie nächstes Jahr ohne Probleme die Schule besuchen. Da müssen wir aber nächstes Jahr noch auf das Ergebnis des Schultests warten. Danach haben wir noch ein Jahresgespräch. Dann entscheiden wir über die Schule. Das machen wir. Vielen Dank. Und wenn Sie noch Hilfe beim Sommerfest nächsten Monat im Kindergarten brauchen, dann helfe ich gern. Natürlich. Das Sommerfest ist ja erst in vier Wochen. Da bekommen Sie noch eine Kopie mit Informationen für das Schulfest. Dann bis bald. Bis bald. Auf Wiedersehen. Hörverstehen Teil 4 Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Wir sind heute zu Gast bei Familie Großmann. Das sind der Großvater Willi, die Eltern Andreas und Anke und die Tochter Sina. Die Familie lebt wie viele andere deutsche Familien auch. Die Eltern arbeiten, die Kinder gehen zur Schule und man trennt seinen Müll. Wie bitte? Ja, für viele Ausländer ist Mülltrennung etwas Neues. Willi, Andreas, Anke und Sina erklären, wie es funktioniert. Beispiel wir essen viel Obst und kochen jeden Tag. Die Abfälle wie zum Beispiel Essensreste, aber auch Kartoffel- oder Eierschalen sammle ich in meiner Küche in diesem Plastikbehälter. Das finde ich gut, denn der Biomüll wird kompostiert und man gewinnt neue Erde. Das Problem ist unsere kleine Küche, denn neben dem Biomüll steht hier noch das Altpapier, das Altglas und der Restmüll. Zu viel für eine acht Quadratmeter große Küche. Ausgabe 18. Mit dem Altpapier ist es bei uns im Ort ganz einfach. Das kommt in die blaue Tonne und wird alle 14 Tage abgeholt. Aus dem Altpapier wird neues Papier hergestellt. Das ist doch toll, oder? Deshalb kaufen wir nur noch Recyclingpapier. Das alte Glas müssen wir allerdings zum Container bringen. Das ist sehr stressig. Aber das ist besser, als das wertvolle Glas einfach in die Mülltonne zu werfen. Recycling ist sinnvoll und wichtig. Aufgabe 19 Also mir ist das alles zu viel. Metalldosen und Plastik in den gelben Sack, Biomüll in die Biotonne, Altpapier in die blaue Tonne, das ist doch verrückt. Ich finde, je mehr Müll wir trennen, desto mehr Verpackungen gibt es. Alles sollte wieder in eine Mülltonne, wie früher. Die Umwelt ist sowieso kaputt. Da ändert unsere Mülltrennung nichts. Aufgabe 20. Tja, und dann gibt's ja noch die ganz normale schwarze Mülltonne für den Restmüll. Hier kommt alles rein, was nach der Mülltrennung übrig ist. Staubsaugerbeutel, Taschentücher, Hygieneartikel und so. Das ist aber nicht besonders viel. Die schwarze Tonne wird nur einmal in vier Wochen abgeholt. Das finde ich nicht gut. Dann steht unser Restmüll im Sommer vier Wochen in der Sonne. Das ist schrecklich. Igitt. Und es gibt immer viele Insekten an den Mülltonnen. Ende des Hörverstehens Modelltest 2 Teil 1 Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel Guten Tag, Frau Baumgart. Hier ist Peter Lieberts von der Firma Sinus. Sie haben sich bei uns als Mitarbeiterin in unserem Callcenter beworben. Wir haben Ihre Bewerbungsunterlagen durchgesehen und möchten Sie zu einem Kennenlerntag am Mittwoch, den 8. März einladen. Das heißt, Sie kommen einfach vorbei und schauen sich an, wie wir hier arbeiten. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie bitte Frau Heine unter der Nummer 474819 an. Auf Wiederhören! Nummer eins Guten Tag. Hier ist Claudia Kessler von den Stadtwerken Düsseldorf. Herr Matuschek, wir waren gestern bei Ihnen, weil wir in Ihrem Haus den Stromzähler ablesen wollten. Leider waren Sie nicht zu Hause. Bitte rufen Sie uns an und machen Sie einen neuen Termin. Unsere Telefonnummer ist die 50 68 14. Vielen Dank und auf Wiederhören. Nummer zwei. Hallo, hier ist Adam Fischer von der Agentur für Arbeit. Frau Böhmer, Ihr Bildungsgutschein ist da. Sie können jetzt eine Weiterbildung machen. Die Kosten dafür übernehmen wir. Außerdem bezahlen wir während ihrer Weiterbildung die Kinderbetreuung für ihre beiden Töchter. Wir brauchen nur eine Bescheinigung des Kindergartens. Kommen Sie doch bitte am 5. April in mein Büro und wir füllen die Formulare zusammen aus. Danke und auf Wiederhören. Nummer drei Guten Tag, Praxis Dr. Beck, Marion Hauser am Apparat. Herr Holstein, ich möchte Sie an die Impfung Ihres kleinen Sohnes Alexander erinnern. Dr. Beck kann dann auch gleich die Kontrolluntersuchungen machen kommen Sie einfach zu unseren Sprechzeiten vorbei. Montags bis Donnerstags von 8 bis 16 Uhr. Freitags ist unsere Praxis bis 12.30 Uhr geöffnet. Bitte vergessen Sie den Impfpass von Alexander nicht. Auf Wiederhören. Nummer 4 Guten Tag, hier spricht Markus Neuner von der Autowerkstatt Friedrich. Herr Lee, Ihr Auto ist fertig. Sie können es morgen früh ab 8 Uhr abholen. Die Bremsen hinten waren kaputt und die Batterie mussten wir auch austauschen. Außerdem haben wir neue Glühbirnen eingebaut und das Motoröl gewechselt. Die Reparaturen kosten circa 400 Euro. Vielen Dank. Ende von Teil 1 Hören Teil 2 Sie hören fünf Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5 Liebe Hörer, es ist Viertel nach acht und Zeit für unseren Blick in die Sterne. Hier ist Ihr Horoskop für Montag, den 6. April. Fische. Sie hatten in letzter Zeit viel Stress. Ein Kurzurlaub würde Ihnen guttun. Stier. Ihr Partner braucht Ihre Hilfe. Lassen Sie ihn nicht im Regen stehen. Zwillinge. Sind Sie in Ihrem Beruf unzufrieden? Ihr Traumjob wartet schon. Löwe. Sollten Sie im Moment... Nummer 6 Hier noch eine Kurzmeldung der Deutschen Bahn. Auf der Strecke zwischen Mannheim und Hockenheim werden am kommenden Wochenende Bauarbeiten durchgeführt. Die Regionalbahnen zwischen Mannheim und Hockenheim fahren deshalb am Samstag und Sonntag nicht. Stattdessen gibt es eine Busverbindung. Die Busse fahren alle 30 Minuten. Aktuelle Informationen zum Fahrplan finden Sie an den Serviceschaltern der Deutschen Bahn und im Internet. Nummer 7 Willkommen zu einer neuen Runde unseres beliebten Gewinnspiels Deutschland Tour. Gewinnen Sie diese Woche eine Kurzreise nach Dresden. Lassen Sie sich in einem Vier-Sterne-Hotel verwöhnen und lernen Sie die wunderschöne Stadt Dresden kennen. Wenn Sie mitspielen möchten, rufen Sie uns an und beantworten Sie unsere Gewinnfrage. Die Telefonnummer sage ich Ihnen nach einer kurzen Werbepause. Nummer 8 Und hier ist Tobias Steiner mit den Verkehrsmeldungen. Auf der A8 zwischen Ulm und München werden 12 Kilometer Stau gemeldet. Unfall auf der A7 zwischen Kempten und Ulm, 6 Kilometer Stau. Und soeben berichtet uns die Polizei, dass ihnen auf der A96 zwischen Lindau und Otto Beuren ein Falschfahrer entgegenkommt. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden uns, wenn die Gefahr vorbei ist. nummer 9 Und nun zum Wetter. Am Freitag regnet es im Osten und im Süden Deutschlands. Im Flachland geht der Regen in Schneeregen über. Dazu kommt ein starker Wind. Im Westen scheint überwiegend die Sonne. Dort ist es mit 5 Grad auch am wärmsten. In den übrigen Teilen Deutschlands liegen die Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Nachts gehen die Temperaturen auf minus 4 Grad zurück. Die Aussichten fürs Wochenende windig und kalt. Ende von Teil 2 Hören Teil 3 Sie hören vier Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel Guten Tag, Herr Becker. Ich bin Melanie Erdmann, die Personalmanagerin von Meistertech. Guten Tag, Frau Erdmann. Erzählen Sie mir doch mal, was Sie über unseren Betrieb so wissen. Sie sind der größte Elektronikhändler in Süddeutschland und haben über 5000 Mitarbeiter. In den nächsten Jahren wollen Sie vier weitere Elektrogeschäfte eröffnen. Als Elektrikermeister würde ich sicher gut in Ihr Team passen. <laughs> Sie haben sicher gut über unsere Firma informiert. Wann haben Sie denn Ihre Meisterprüfung gemacht? Vor drei Jahren. Danach habe ich bei Elektro Busch gearbeitet. Aber leider wird die Firma im Sommer schließen. Sie könnten also im August schon bei uns anfangen? Ja, das geht. Meine Firma schließt am 30. Juni. Sie wissen, dass wir ein neues Geschäft in Stuttgart eröffnen. Können Sie sich vorstellen, umzuziehen? Natürlich. Im Juli könnte ich mir dann eine Wohnung in Stuttgart suchen. Nummer zehn und elf Guten Tag, Frau Samsonow. Ich habe Sie und Ihren Mann ja schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Jansen. Danke, es geht uns ganz gut. Wir arbeiten nur beide sehr viel. Mein Mann ist auf Montage im Ausland. Auf Montage? Wo denn? In Norwegen. Seine Firma baut dort neue Gasrohre. Eigentlich wollte ich Ihren Mann etwas fragen, aber vielleicht können Sie mir auch helfen. Um was geht es denn? Meine Familie und ich fahren nächste Woche in Urlaub. Könnten Sie vielleicht in dieser Zeit unsere Katzen füttern? Ja, das mache ich gern. Wie oft soll ich die Katzen denn füttern? Zweimal am Tag? Ja, sie bekommen morgens und abends eine Dose Futter und frisches Wasser. Das ist schon alles. Kein Problem. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen dann morgen unseren Schlüssel. Nummer 12 und 13 Guten Tag, Frau Bayer. Haben Sie die Wohnung gut gefunden? Guten Tag, Herr Steiner. Ja, ohne Probleme. Schön. Dann gehen wir mal rein. So das ist der große Flur. Oh ja, hier ist wirklich viel Platz. Und hier rechts ist gleich das Wohnzimmer. Mit Blick auf den Rhein. Ach, oh, das ist schön. Das Zimmer ist hell und freundlich und der Ausblick auf den Rhein ist natürlich toll. Direkt gegenüber ist die Küche. Die muss allerdings renoviert werden. Stimmt. Die Tapeten sind schon alt und der Fußboden ist auch nicht mehr schön. Das Schlafzimmer ist hier. Und gleich daneben ist das Bad. Ah, ja, ganz modern. Ja, die Fliesen sind fast neu und die Badewanne auch. Na, was sagen Sie? Die Wohnung gefällt mir gut. Sie soll 550 Euro kosten, richtig? Ja, 550 Euro kalt. Dazu kommen noch die Nebenkosten. Gut, ich bespreche das mit meinem Mann und rufe Sie morgen an. Nummer 14 und 15 Melnick? Guten Tag, Frau Melnick. Hier ist Michael Peters, der Klassenlehrer Ihrer Tochter Hanna. Ach ja, guten Tag, Herr Peters. Hat Hanna ein Problem in der Schule? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich rufe an, weil Sie gestern nicht beim Elternabend waren. Und da wollte ich... Gestern war Elternabend? Das wusste ich ja gar nicht. Hanna hat nichts gesagt. Ich habe den Kindern letzte Woche eine Einladung für die Eltern mitgegeben? Ich habe keine Einladung bekommen. Vielleicht hat Hanna vergessen, sie mir zu geben. Ist nicht so schlimm, Frau Melnick. Ich rufe an, weil wir in vier Wochen Frühlingsfest haben. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie einen Kuchen backen würden. Oh, ich kann leider nicht gut backen und auch nicht kochen. Helfen möchte ich aber schon. Kann ich etwas anderes machen? Ja, es gibt genug zu tun. Möchten Sie vielleicht die Getränke verkaufen? Ja, das mache ich gern. Prima. Danke, Frau Melnick. Dann sehen wir uns beim Frühlingsfest. Ja, bis dann, Herr Peters. Auf Wiederhören. Nummer 16 und 17 Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne etwas gegen meine Erkältung. Was nimmt man denn da so? Da gibt es verschiedene Medikamente. Haben Sie auch Fieber? Nein, Fieber habe ich nicht, aber Kopfschmerzen. Dann empfehle ich Ihnen diese Schmerztabletten mit Vitamin C. Haben Sie auch was gegen Husten? Ja, natürlich. Hier, diesen Hustensaft. Davon nehmen Sie bitte dreimal täglich 20 Tropfen. Immer vor dem Essen. Kann ich den Hustensaft auch meinem Sohn geben? Er ist nämlich auch erkältet. Wie alt ist denn Ihr Sohn? Er ist acht. Nein, Kinder unter zwölf Jahren dürfen diesen Hustensaft nicht einnehmen. Ich gebe Ihnen einen anderen. Hier. Kinder ab sechs Jahre nehmen davon zweimal täglich zehn Tropfen. Wenn der Husten nach drei Tagen nicht besser wird, gehen Sie mit Ihrem Sohn aber bitte zum Arzt, ja? Ja, vielen Dank. Das ist dann alles dann bekomme ich bitte 18,50 Euro. Hier, bitte 20 Euro. Und 1,50 Euro zurück. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Ende von Teil 3 Hören Teil 4 Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze a bis f passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze a bis f. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Den ganzen Tag Schule. Das soll für alle Grundschüler in Deutschland zur Pflicht werden. Wir haben für Sie eine Umfrage gemacht. Sollen Kinder in eine ganztägige Grundschule gehen? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Hören Sie nun einige Aussagen. Beispiel Ich glaube, die Kinder von heute haben gar keine richtige Kindheit mehr. Sie sollen immer nur lernen, lernen, lernen. Früher waren die Kinder nur bis mittags in der Schule. Nachmittags haben sie Hausaufgaben gemacht. Und dann sind sie zu anderen Kindern aus der Nachbarschaft gegangen. Sie haben draußen Fußball gespielt oder sind zum Schwimmen gegangen. Das ist für Kinder sehr wichtig. Wenn sie aber den ganzen Tag in der Schule sind, haben sie zum Spielen gar keine Zeit mehr. Nummer 18 Meine Tochter Trixie ist sieben Jahre alt und geht in die Grundschule eine Ganztagsschule. Wir haben uns extra dafür entschieden, weil die Kinder nachmittags viele Möglichkeiten haben. Sie machen Musik oder tanzen, kochen zusammen, malen oder basteln. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Geld ich dafür monatlich an verschiedene Vereine bezahlen müsste. Außerdem geht Trixie gerne in diese Schule, weil sie dort viele Freundinnen hat und weil die Lehrer auch sehr nett sind. Nummer 19 Wissen Sie, ich finde eine Ganztagsschule gar nicht schlecht. Meine Frau und ich, wir müssen den ganzen Tag arbeiten. Und wenn wir abends nach Hause kommen, dann müssen wir uns noch um die Hausaufgaben von Andreas kümmern. Ich kann Ihnen sagen, das ist manchmal schon ganz schön anstrengend. Man hat abends einfach keinen Kopf mehr dafür. Ich habe gehört, dass die Kinder in der Ganztagsschule nachmittags mit den Lehrern zusammen ihre Hausaufgaben machen. Das ist doch super. Dann sehen die Lehrer sofort, wenn ein Kind Probleme im Rechnen oder Schreiben hat. Nummer 20 naja, <laughs> ich weiß nicht, ob ich bei Ihrer Umfrage mitmachen soll. Ich habe nämlich keine Kinder. Aber der Sohn meiner Schwester, der ist neun Jahre alt und sitzt den ganzen Tag vor dem Computer. Er hat keine anderen Hobbys. Den ganzen Tag spielt er irgendwelche Computerspiele. Oder er sitzt dann vorm Fernseher. Für ihn wäre eine Ganztagsschule bestimmt gut. Da wäre er nachmittags nicht alleine und er könnte sinnvolle Sachen machen. Sport vielleicht. Oder ein Musikinstrument lernen. Ende des Subtests hören. Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel Verehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten an den Gleisen haben alle S-Bahnen Richtung Hauptbahnhof heute 15 bis 20 Minuten Verspätung. Und noch ein wichtiger Hinweis: Die Linie S4 zum Hauptbahnhof fährt heute von Gleis 7 ab und nicht von Gleis 5. Wir bitten um Ihr Verständnis Nummer eins Guten Tag, Frau Schmidt. Hier ist das Sekretariat der Schillerschule. Leider müssen wir den Elternsprechtag am nächsten Samstag verschieben, weil der Klassenlehrer Herr Burger krank geworden ist. Wir werden Ihnen einen neuen Termin für den Elternsprechtag schriftlich mitteilen. Nummer zwei Hallo Svetlana, hier Eva. Wir wollen doch heute Abend ins Kino. Ich habe dort angerufen und zwei Karten reserviert. Der Film fängt um 20.30 Uhr an. Wir müssen aber schon eine halbe Stunde vorher da sein, um die Karten an der Kasse abzuholen. Kannst du das machen? Ich muss nämlich bis 20 Uhr arbeiten und kann erst kurz vor halb neun zum Kino kommen. Danke. Nummer drei. Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter des Bürgeramts Hannover. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Diese sind montags bis freitags 8 bis 14 Uhr und dienstags und donnerstags 8 bis 18 Uhr. Außerdem haben wir auch an Samstagen von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Für weitere Informationen können Sie unsere Telefonhotline anrufen

Guten Tag. Hier ist die orthopädische Praxis Dr. Metz. Wir sind im Urlaub. Unsere Praxis ist bis zum 1. März geschlossen. In dringenden Fällen können Sie sich mit unserer Vertretung in Verbindung setzen. Frau Dr. Lofert, Kaiserstraße 20, Telefon 069 23 4489. Die Vertretung für Akupunkturbehandlungen übernimmt in dieser Zeit Frau Bergmann.

Ende von Teil 1 Teil 2 Sie hören fünf Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5 HR3 Verkehrsservice. A3 Frankfurt-Köln. Zwischen Limburg Nord und Dietz drei Kilometer Stau wegen einer Baustelle. Vorsicht auf der A5 Heidelberg-Darmstadt. Nach einem Unfall mit einem LKW liegen zwischen Heppenheim und Bensheim Baumaterialien auf der Fahrbahn. A45 Gießen-Dortmund. Zwischen Freudenberg und Kreuz Olpe Süd fahren Radfahrer auf der Fahrbahn. Fahren Sie bitte vorsichtig. Nummer 6 Und jetzt das Wetter in Hessen. Am Freitag ist es noch nass und kalt mit Höchsttemperaturen um 8 Grad und kräftigen Winden. Aber am Wochenende lässt sich häufig die Sonne sehen bei steigenden Temperaturen. Nächste Woche erwarten wir dann wieder starke Regenfälle mit Wind. Nummer 7 Liebe Hörer, in unserer Sendereihe Recht und Finanzen gibt Ihnen jetzt unser Experte vom Finanztest wichtige Informationen zum Thema Autoversicherung. Wie lange können Sie Ihre Autoversicherung frei wechseln? Bis wann können Sie Ihre alte Versicherung kündigen? Danach die Neuigkeiten aus der Welt des Rechts. Bleiben Sie dran! Nummer 8 Bitte achten Sie auf die folgende Programmänderung. Wegen einer Sondersendung zu den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen um 20:15 Uhr fällt heute Abend der Krimi Polizeiruf 110 aus. Wir werden den Krimi zu einem späteren Zeitpunkt senden, den neuen Sendetermin finden Sie ab morgen in unserem Videotext Nummer 9 Und hier eine Meldung der Polizei. In einer Lagerhalle in Griesheim ist ein Brand ausgebrochen. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Wegen der Rauchentwicklung werden die Bewohner des Stadtteils Griesheim aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und in ihren Wohnungen zu bleiben. Bitte gehen Sie nicht zum Unfallort und behindern Sie nicht die Löscharbeiten. Ende von Teil 2 Teil 3 Sie hören vier Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel Hallo Julia, erzähl mal, wie war denn das Hoffest? Also am Anfang super. Viele Leute aus dem Haus waren da. Wir haben viel geredet, gegessen, getrunken und das Wetter war gut. Den ganzen Tag trocken, kein Regen. Und dann, weil du gesagt hast am Anfang? Na ja, gegen Abend ist dann Herr Beck, der Mieter vom dritten Stock, gekommen und hat gesagt, dass wir zu laut wären. Wir müssten die Musik leiser machen. Er wollte seine Ruhe haben. Habt ihr denn nicht gesagt, dass er mitfeiern soll? Doch, natürlich. Aber er hatte keine Lust. Na ja, es gibt immer komische Leute. Aber sonst war es schön. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Schade, dass ich nicht kommen konnte. Warum musst du auch immer am Wochenende arbeiten? Nummer 10 und 11. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mein Fahrrad reparieren lassen. Ich weiß aber nicht, ob es sich noch lohnt. Es ist ziemlich alt. Mal sehen. Ja, das stimmt. Wichtig wären mir Vorderlicht und Bremse. Das muss funktionieren. Okay, das können wir machen. Morgen Abend können Sie Ihr Rad abholen. Und, das ist ja unser Service, Sie können sich hier ein anderes Rad aussuchen, das Sie in der Zwischenzeit, also bis morgen Abend, benutzen können. Das kostet Sie nichts. Super, ganz toll. Sagen Sie, verkaufen Sie eigentlich auch neue Räder und nehmen Sie alte Räder in Zahlung? Nein, tut mir leid. Das machen wir nicht mehr. Das lohnt sich für uns nicht. Aber gehen Sie doch mal zum Fahrradservice in der Gartenstraße. Ich glaube, die haben interessante Angebote. Nummer 12 und 13 Hallo, Herr Wagner. Hallo, Frau Scholz. Ich habe eine große Bitte. Wir fahren nächste Woche in den Urlaub. Könnten Sie dann nach unserer Post gucken und bei uns die Blumen gießen? Kein Problem. Ich finde, Nachbarn sollten sich immer helfen. Wie lange sind Sie weg? Bis Sonntagabend. Also, am Wochenende bin ich auch nicht da. Aber die Blumen muss man ja nicht täglich gießen, oder? Nein, nein. So heiß ist es nicht. Vielleicht zweimal die Woche. Und mit der Post? Erwarten Sie etwas Wichtiges? Dann kann ich Sie im Urlaub anrufen, wenn Sie mir eine Telefonnummer geben. Ach, was soll schon kommen. Meistens sind das ja sowieso nur Rechnungen. Das kann warten. Wichtig ist nur, dass der Briefkasten nicht zu voll wird. Nummer 14 und 15. Guten Tag. Ich komme gerade von meinem Arzt und habe hier ein Rezept. Guten Tag. Einen Moment bitte. Das Medikament haben wir im Augenblick nicht hier. Wir müssen es bestellen. Heute um 14 Uhr ist es da. Gut, dann komme ich später noch einmal vorbei. Wie viel muss ich zahlen? Einen Moment. Das Medikament ist gebührenfrei. Ist ja toll. Ich dachte, man muss immer eine Rezeptgebühr bezahlen. Im Prinzip stimmt das, aber es gibt auch ein paar Arzneimittel, die gebührenfrei sind. Haben Sie noch einen Wunsch? Ja, ich brauche noch eine Zahnbürste. Schauen Sie da hinten. Wir haben eine große Auswahl. Nummer 16 und 17. Hallo, Herr Braun. Kommen Sie heute Abend auch auf die Betriebsversammlung? Nein, leider kann ich nicht. Schade. Es wird sicher interessant. Diskutiert wird unter anderem die Urlaubsplanung, die Pausenregelung und wie es mit Fahrgeld aussieht. Ach ja, das Jobticket. Das ist natürlich sehr wichtig. Überlegen Sie es sich doch noch einmal. Mal sehen. Ich habe heute Abend eigentlich einen Termin mit dem Nachhilfelehrer von Tobias, aber vielleicht kann ich den auch verschieben. Das wäre gut. Es wäre schon wichtig, wenn so viele Kollegen wie möglich anwesend sein könnten. Ende von Teil 3 Teil 4 Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen Wir sind hier auf dem Kinderspielplatz im Güntersburg und wollen mit einigen Eltern über Kindererziehung und Fernsehen sprechen. Wie sehen Sie den Einfluss des Fernsehens auf die Kinder? Ist Fernsehen gut oder schlecht? Wie soll man damit umgehen? Beispiel. Ich finde, man muss auf jeden Fall mit den Kindern klar vereinbaren, was sie sehen und wie viel Stunden sie täglich vor dem Fernseher sitzen dürfen. Man weiß doch, dass Kinder sich heute viel zu wenig bewegen, weil sie zu viel vor dem Fernseher oder dem Computer sitzen. In der Schule sind sie dann oft müde und kommen nicht mehr mit Nummer 18. Naja, bei uns war das Problem, dass wir, also die Eltern, es gewohnt waren, morgens zum Frühstück den Fernseher einzuschalten, beim Essen fernzusehen und so weiter. Wir haben uns eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Als Thorsten kam, wollten wir den Fernseher erst verkaufen. Dann haben wir ihn aber doch behalten und nur noch ganz wenig ferngesehen. Meistens nur, wenn er schlief. Man sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Thorsten ist jetzt vier Jahre alt, bis jetzt interessiert ihn Fernsehen nicht besonders. Nummer 19 ich finde, in den ersten Jahren sollte ein Kind überhaupt nicht fernsehen und ab drei Jahren, wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt, höchstens 20 Minuten pro Tag. Später, wenn das Kind in die Schule geht, vielleicht eine Stunde. Und wenn sie größer sind, ist es natürlich wieder anders. Wichtig finde ich, die Fernbedienung wegzulegen. Nummer 20 Früher gab es bei uns oft Streit, weil unsere Kleinen immer Fernsehen wollten und wir das nicht gut fanden. Wir haben sogar daran gedacht, den Fernseher zu verkaufen, aber das hätte das Problem nicht gelöst. Jetzt schauen wir immer gemeinsam mit den Kindern fern. Nachmittags eine Stunde, manchmal auch länger. Dann kann man auch besprechen, was man gesehen hat. Ich finde es sehr wichtig, dass man die Kinder mit den Medien nicht alleine lässt. Ende von Teil 4